сәлем қыздар біз бүгін сіздермен бірге шамбала браслет жасап үйренетін боламыз бізге керекті нәрселер осы шамбала браслеттердің жіп бұл барлық фурнитура магазиннен сұрасаңыздар тауып береді бұның қалың түрі және де жұқа түрі болады қалың түрінің осы қалың түріне жатады бір метрі отыз теңге метріне қарап сатады рулонымен алсаңыздар да болады өздеріңіз білесіздер ал жіңішке түрінікі метрі он теңге сондай аралықта болу керек енді бізге керек нәрселерді таныстырайын осы жіптен 20 сантиметрлік біреу керек 65 сантиметрліктен екеуі керек осылай екеуі если біз э, коннектор жасайтын болсақ және де отыз сантиметрліктен екеуі керек болады вот осы 30 сантиметр бес 20 сантиметр енді және де мынандай клей керек болады бұл барлық неше түрлісі бар бұның f алты мың е бірдеңе деген түрлері бар мен бірақ осыны қолданамын кішкентай түрін алсаңыздар былай көпке жетеді үлкен түрі де бар оның бұның бағасы примерно екі жүз үш жүз теңге алған сияқтымын және спичка керек немесе зажигалка зажигалка керек себебі спичканы құртып отқанша зажигалка керек жақсы болады мынандай коннекторлар бар менде коннектордың түр-түрісі бар негізі фурнитура кіріп прям кірсеңіз шыға алмай қаласыз басыңыз кетіп қалады вот мынандай түрлері бар мен онымен жасадым ол мынандай болып шықты осындай болып шықты және де мен мынандаймен жасадым шексіздіктің қомыстырады тұсында енді мен қазір э, мына мына түрмен жасайтын боламын мына э, осы түрмен жасайтын боламын қазір одан кейін бізге сызғыш және де қайшы скотч керек болады басқа артық нәрсе керек емес тағы да айтайын бірінші жаңағы отыз сантиметрлік жібімізді аламыз да біреуін жаңағы коннекторымыздың бір басына кіргіземіз егер сыймай жатып дейтін болса бізге скотч көмек а ой то есть спичка көмекке келеді спичканы жағамыз да бүйтіп даже көрсетемін. спичканы аламыз осындай кезде кезегеліп қойып тұрамын бүйтіп түсіреміз сол басы ашылып кетпеу үшін өйстіп біреуінің басына кіргіземіз коннектордың басына екі жағын біріктіреміз бұл браслеттердің әріптен жасайтын түрлері де болады так что өз қалауымызша қараймыз оны да түсіндіретін боламын дәл осылай қоямыз жаңа екінші отыз сантиметрлікті аламыз да оны да екінші басына кіргізетін боламыз вот мінекей бірден кірді екінші басына өйстіп кіргіземіз сосын оны бүйтіп қоямыз екінің басын дұрыстап бірдей қыламыз да осылай екеуінің басын бірдей қылып аламыз және де екі шағын скотчтап қоятын боламыз скотчты мен қиып алдым және мына басына біреуін чтобы қатты ұстап тұру үшін дұрыстап и мына екінші басына да біреуін бүйтіп жабыстыратын боламыз енді жаңағы алпыс бес сантиметрлік жібімізді аламыз да біреуін аламыз и мына астынан кіргіземіз осы жағын дұрыстап қарап мына жіптің бір жағының астына кіргіземіз басын біріктіреміз одан кейін енді бұны түсіндіру қиын болады бірақ дұрыстап мән беріп қарасаңыздар болады бір жағын аламыз да біреуін үстіне қоямыз үстіне қоямыз да мына екінші жағын мына жіптің үстіне қоямыз барлығы көрініп тұр деп ойлаймын и астын үш жіптің де астынан бүйтіп өткіземіз үш жіптің астынан өткіземіз мына жаққа кіргіземіз да мынаны жоғарыға қарата тартып аламыз мынаны жоғарғы жаққа кішкене бүйтіп байлаймыз кішкене қаттырақ байлаймыз мына жаққа істедік енді мына жағын істейміз бірінші одан мына жағын қоямыз мына жағынан кейін мына жағын бүйтіп қоямыз шіптің астынан өткіземіз тартып аламыз мінекей осындай болып шығады бізде одан шатасып кетпеу керек бұл жерде шатассаңыздар уже браслет әдемі болмай қалады одан кейін мына жеріне істейміз мына жағына істейміз одан кейін мына жағына істейміз одан кейін мына жағына істейміз тезірек еліп одан кейін мына жағын мына жағын мына жағын істейміз қазір қалай шыққанын көрсетемін сол міне мен істеп болдым бір жағын э, міне менікі бірден маған кезде алты сантиметр болып тұр алты сантиметр қылдым екінші жағын алты сантиметр қыламыз енді оны бүйтіп скотчтан алып аламыз скотч әзірше тұрады біз қайтадан жапсырамыз скотчтан алып аламыз да оны астын қатты байлаймыз сосын керек біз бірінші жаңағы клейімізді аламыз да бұл клей кішкене андай сұйық клей болады ә, басын бүйтіп төңкерсең ақ безек тұрады абай, абай боламыз ол үшін ашамыз да мына басына құттай енді тигіземіз нормально алып тигізіп аламыз біреуін сосын ол кебу керек мынау кеппей бүйтіп соға да болады қазір көрсетемін мұны кептірмей мына жағын құттай ғана бүйтіп қалдырамыз қалғанын қиып тастаймыз өйстіп құйып тастайтын боламыз мына екеуі кішкентай жіп бізге уже керек емес мына қалған жіптерді бір басын біреуін бүйтіп қайырамыз да жаңағы клейдің үстіне басып тұрамыз мына кілеміздің үстіне жаңағы бір жіпті жабыстырып тастаймыз деген сөз екінші жағын қазір көрсетемін мынау деген кепкенше жабысқанша ысырып осылай басып тұру керек а то жабыспай қалатын болады міне мына жері почти жабысты енді мына жерін немен спичкамен жапсыратын боламыз спичканы аламыз жағамыз да мына жағына бүйтіп басын күйдіреміз басын күйдіреміз да оны бүйтіп мына жағына қайтадан үстіне жапсырып тастаймыз жаңағы үстіне жапсырып жаңағыдай басып тұрамыз кішкене екі фрагментті араластырамыз одан кейін өзі жабысып қалатын болды міне мен жабыстырып болдым екі жағы да жабысты бүйтіп ештеңе қатты шашырап қышып білінбей тұрады ал мына жағы кішкене кеңкіреп қалды негізі дұрыс қатты өйтіп күймеу керек одан кейін осыны жасап болғаннан кейін екінші жағын ауыстырамыз дәл жаңағындай мынандай жасаймыз дәл жаңағындай скотчтаймыз дәл жаңағындай қылып жіпті өткіземіз дәл осылай кривиміз бәрін кей жағып спичка жағып жасайтын болатын боламыз қазір мына жағында істеп көрсететін боламын жасап болдым мен екі жағында мына жағында кірлеп жағын жабыстырып болдым вот осындай болып көрінеді бізде енді бізде мына жағын істейтін боламыз өйстіп екі жағын екі жіптен бірдей қылып аламыз и сосын бір біріне бүйтіп жалғаймыз и жаңағы екі жіптер бір біріне параллель болып тұру керек осылай қойып алдық енді бізге жаңағы жиырма сантиметрлік жіпті аламыз ол үшін бірінші біз жаңағы скотчтарды аламыз да мына басына жабыстырып аламыз бірінші мына басын екінші жағына жабыстырамыз жалғастыратын боламыз екінші жағында дәл сөйтіп жабыстырамыз міне осындай қылып жабыстырып алдым екі жағында енді осы жағын ұстаймыз да мына жаңағы жиырма сантиметрлік жіпті астынан өткіземіз ортасынан өстіп қоямыз мынада мынада дәл жаңағындай қылып істейтін боламыз мына жағына мына жағына деген сияқты қазір көрсетейін осылай ұстаймыз мына жағына астына саламыз өстіп дальше жалғастыратын боламыз жасап болдым жиырма сантиметрде осындай кішкентай ғана шығады азғантай бұл тек бүйтіп тартып сыйлаған размерін кию үшін енді біз мына басын бүйтіп қайырамыз яғни басын дөңгелектеп бүйтіп түйіп қоямыз чтобы ана тартқан кезде шығып кетпеу үшін мінекей екінші жағын дәл сөйтіп істейміз дайын болды өстіп тартып болады размерімен мынаяққа дейін әкеліп тартып өз размеріне кие береді осындай болып шықты бізде сіздер де жасап көріңдер міндетті түрде